शादी होगी आपकी नहीं क्यों वैसे होगी नहीं मेरे को लग नहीं रहा वैसे आप शक्ल से चोटिया लगते हो मैं हूँ वैसे होगी नहीं लग नहीं रहा हाँ। भैया आईफोन बारह खरीदने आपने नहीं